اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم in today's lecture number 8 our in our complete series research methods complete course i myself abdul hussain i'll shed lights on sources of background information for your research اب سورسز کیا ہے جو آپ اپنے ریسرچ میں کوٹ کرنا چاہیں گے سورس ویسے ایکچولی دو قسم کے پرائمری سورس اور سیکنڈری سورسز دو کے بہت سارے لیکچر اس پہ اویلیبل ہیں لوگوں نے اپلوڈ بھی کیے بہت ساری کتابوں میں بھی یہ چیزیں ہیں لیکن آپ کے جو بگنر ریسرچ ہوتے ریسرچرز ہوتے تو اس کو یہ پرابلمز ہوتی ہے کہ پرائمری سورسز ریسرچ کے لیے کیا ہوتی ہے اور سیکنڈری سورسز ریسرچ کے لیے کیا ہوتی ہے تو اس لیکچر میں میں آپ کو کلیئر کرتا چاہوں کہ میں نے کچھ آسان انداز میں ایک ٹیبل بنایا ہوں اور اسی ٹیبل کو میں نے مطلب پھر بائی کیا ہوا ہے ایک میں پرائمری سورسز ڈال دیے اور دوسرے میں سیکنڈری سورسز ڈال دیے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی لیکچر پسند آ جائے گی اور اسی لیکچر سے آپ مستفید بھی ہو جائیں گے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے sources of background information primary sources secondary sources primary sources میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ریلیونٹ پیپل ہے مثال کے طور پر آپ کسی ٹاپک پہ سوشل ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ کا کام اپنے ریلیونٹ پیپل سے ڈیٹا لینا ہے وہ آپ کے ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ اینی جواب بھی ہو سکتے ہیں اس نے اس فیلڈ میں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوتا ہے وہ آپ کے ریلیونٹ پیپل پرائمری سورس ہے جس سے آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن گین کر سکتے ریسرچر آبزرویشن مطلب ایک ریسرچر کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرسنل آبزرویشن اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہوتی تو جو آلریڈی لوگوں نے ریسرچ کیا ہوا آپ اس کی آبزرویشن بھی کوٹ کر سکتے ہیں ریسرچر ایکسپیرینس آپ نے اپنے جو ریسرچر ہوتے ہیں آپ کے فیلڈ میں آپ کے ڈسپلن میں اس کے ایکسپیرینس بروئے کار لا ہسٹوریکل ریکارڈس یا ٹیکسٹ ہسٹوریکل ریکارڈ سے مراد یہ اگر آپ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہتے ایک مسئلے کے جڑ تک پہنچنا ہوتا ہے تو آپ ہسٹوریکل ریکارڈ کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے جو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتے ہیں جس نے مینسکرپٹ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے یا وہ ٹیکسٹ جو انہوں نے خود کتبہ کیے کسی پرسنالٹی پہ وہ ریسرچ کرنا چاہتے کمپنی آرگنائزیشن ریکارڈز اگر آپ کسی کمپنی میں کیس اسٹڈی کرنا چاہتے تو آپ اس کمپنی کے آرگنائزیشن ریکارڈز کو فائلوں کی صورت میں یا جو ٹیکسٹ میں ریکارڈ اس کمپنی کے بارے میں اس آرگنائزیشن کے بارے میں ہو تو آپ اس کی پرسنل فائلوں کو ڈگ آؤٹ کر کے اس تحقیق کے جوڑ تک پہنچ سکتے پرسنل ڈاکومنٹس ڈائریز اگر آپ کسی پرسنالٹی کو ریسرچ میں لانا چاہتے ہو سوشل ریسرچ کرنا چاہتے ہو تو آپ پرسن کی جو ڈائریز ہوتی ہے اسی کو آپ ڈگ آؤٹ کر سکتے اسی کو ایکسپلور کر سکتے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا مثال کے طور پہ ہم آج کل اکانومی پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ظاہری بات ہے آپ تو ایکسپرٹ نہیں ہے تو ایک گورنمنٹ uh, انسٹیٹیوشن ہے جس میں ایجوکیشنل کا سٹیٹسٹک بنائے ہو یا آپ کی اکانومی کا فائنانس کا سٹیٹسٹک بنائے ہو تو آپ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو ڈیگ آؤٹ کر سکتے ورکس آف لٹریچر کسی نے اس پہ لٹریچر پبلش کیا ہو ورکس آف آرٹ کسی نے اس پہ آرٹ کیا ہو فلم ویڈیو سے بھی آپ ڈیٹا لے سکتے لیبارٹری ایکسپیریمنٹس مثال کے طور پہ آپ ہائیڈروجن بم بنانا چاہتے ہیں یا آپ فارمولا بنانا چاہتے ہیں کسی میڈیسن کا تو آپ نے لیبارٹری ایکسپیریمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سورسز کو کیا کہتے ہیں ان تمام کو پرائمری سورس اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ سورسز سیکنڈ سورسز میں جو نا پہلا کام ہے آپ نے بکس کو ایکسپلور کرنا ہے جو آپ کی مطلب ٹاپک ہے اسی پہ کسی نے بکس لکھی ہوئی ریسرچ رپورٹ کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے ریسرچ رپورٹس یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایشو پہ کام کر رہے آلریڈی اس پہ رپورٹ آئی ہوئی ہوتی ہے جرنل آرٹیکلس کو ایک جگہ پہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو جرنل آرٹیکلس ہوتے ہیں یہ بھی پرائمری سورس میں آتے لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ جرنل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے پریڈیٹری جرنل ایک ہے جو نا پیر ریویو جرنل جو پریڈیٹری جرنل ہوتے وہ جعلی قسم کے جرنل ہوتے ہیں جس کی کوئی جو نا وہ پبلشر کا پتہ نہیں ہوتا کون کرا رہا ہے چند پیسوں کے جو نا وہ جرنلز پبلش کر رہے لیکن اس کی پروسیس ریویونگ انڈیکسنگ وغیرہ وہ نہیں ہوتی پھر آرٹیکلز ریپروڈیوسڈ آن لائن کسی نے اس پہ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہو اور آن لائن پڑھی ہوئی آپ اس کو سیکل ریسورس کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں سائنٹیفک ڈیبیٹس کہیں پہ ٹاک شوز یا ایسی ڈیبیٹس بھی ہوئی آپ اس کو کوٹ کر سکتے اور اس کی تاریخ وغیرہ لکھ سکتے کریٹیکا لٹری ورڈس جو لٹرری ورس اسی نے پروڈیوس کیا ہوا اس کی کرٹکس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ریسرچ میں کوٹ کر سکتے کرٹک آف آرٹس کسی نے آرٹس بنائی ہوئی اس کو بھی آپ سیکنڈ ریسورس کے ذمے میں لا سکتے ہیں انالیسز آف ہسٹوریکل ایونٹس یہ ہسٹوریکل ایونٹس جو ہے اس کو انالیسز کر کے آپ اس سے سیکنڈ ریسورس کوٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن تھی آپ کی ریسرچ میں بروئے کار لانے کے لیے اگر آپ ان میں سے فرق نہیں کر سکیں گے تو آپ کی ریسرچ یا سرٹیفکیشن پہ سوال اٹھ سکتا ہے تو یہ چند گائیڈنگ رولز تھے جو کہ بگنرس کے لیے بھی بنائے گئے اور ایکسپرٹ لیول کے لوگوں کے لیے بھی بنائے گئے مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے واچ بھی کریں گے کمنٹس بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو ڈیفینیٹلی سبسکرائب کریں thank you so much May God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.